musico ciam gravas por imagi justan mondon Saluton! Cai felician comenzon de printempo. Hodiau mi volas mutri al vi la mapon de la urbo Amsterdamu cai mi volas a eh, kun eh, partigi pripenson char eh, estas eh, interessa historio interessa racconto kiu povas inspiris nin nun En iaro 1666 tra Europo estis granda pesto ocasis la grande incendio de Londono, cae homoi credis che pesto estis la diablo a uh, anticristo char uh, pro la numero 666 kai multai homoi mortis pro tio kai qui casis al isaac newton Isaac Newton uh, estis uh, dudec tri iara, do la iaragio de miei studentoi, facte, cae la Universitato de Cambridgeo complete schlossigis pro tio, pro la pesto, compreneble, cae Newton uh, estis uh, devigita resti heime por monatoi. Tiu iaro estas conata qui annus mirabilis latine tio signifas iaro eh, mirinda mirinda iaro kai en tiu iaro li uh, eh, malcovris la plei grava in resulto in en matematico fisico kai anca o teologio facte kai do mi pensas che ni povas uh, inspirigi de Isaac Newton Cae nun, anta ol eh, saluti vin, eh, mi volas eh, fari alian donaceton al vi. Dio estas iom da esperanta musico, mi pensas che mi faros tion ciut age. Ciu tagon, cium tagon per alia, mm, ni diru cantisto, au autoru, Ca in un uh, danko nun pro via atento kai duon namaste on al vi ciui la sumin blu ca per i pulmoni ci melodi